इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म सुर्खियों में छाई हुई है इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय पीएम मोदी का किरदार निभाने वाले हैं हाल ही में इस फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज हो चुका है इस फिल्म के पोस्टर में विवेक ओबेरॉय जबरदस्त लग रहे हैं बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता ने इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय को लेने को लेकर कहा है कि